うん

Mm-hmm. Hmm. into 영화로 ト政治。配 <laughs> 分した。 いパーがないんだ <laughs> terrible one heaven one, heaven two.ランプ政治。ランプ。 be wrong. Window. Adiós. か下にね どうも。CD。behind the care. スパイクないんだよな、うんえー、とスパイクかな ないないないお金ない behind the girl. A short one. Ouch. Shower, you're... nós que ゼロ。Thank you. ショートゼロ 뭐? いーショット。ブリーチ。B ウィンドウ。方面ブリーチ。B スモーク。ウィンドウ2。 <coughs> ロング2。 totalmente de ajuda. Oh, oh, ビショットゼロ。ビショットン。ビオメスモビロングブリッジウィンドウ2 えるかもな。スパイク B。ウィンドウ1。 inside. o n g じゃなかったかも。 <coughs> あいつ。 <coughs> 夜だと悪くは。 B オメスモーク B ショットワウィンドワン B ウィンドワンビースモーク。 ああ、ええかもしれん。ー、バースト うん、アルティメット準備完了 B ショット、B ショット1。ランプは かいるんじゃない きは 不是小王。哦，哎呀，小王。都、对。没事。 ゼロ <coughs> B ロングワンビーロングワン。B スパイク。 ロングオーメンよく生きてた。ずっとある。 ウィンドウは。あれえ結構前に出てるな。ミトワン <laughs> ウィンドワン ウィンドウブリム。これでダメなんだ。違えた。いいじゃなかった。 <coughs> ウィンドウ左、レフトサイド。ナイス。 役職 ロングゼロ。B ロング1。B2。B ウィンドウ1。B ロング1。ウィンドウ1。はちょっと。 ブリムヘッドショット。最後の一人。はい。うん。入られてゃ B ジョングは B ショットビロングワン。 B ロングワン、ー。ロングワン。あや、CT、ロエルボー。 のなにある。イショートゼロベイショートワン B 衝突ゼロ。えー、こ シャワー2。ミッドシャワーは。ごめんはよくわかんない。 ああ、CT。はい。おばたい。 Mickey. Shitty. A lot. Right? That's too be short one. Be long. Be long 誰えっと、ブリッジ。 ウィンドは頭をうめろ。シティよる。 痛そう。手じゃ、急に。 Thank you. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. 嗯。 Mm-hmm. mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.